Сразу скажу, что журналисты открестились от моей статьи. Боятся Киркорова не хотят портить отношения. Сказали, что я сошел с ума. Это же Киркоров. А дальше делайте выводы сами. 24 августа 2019 года в Олимпийском парке Сочи стартовал международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна 2019». Димаш Кудаберген открыл мероприятие песни, которые давно находятся на первых местах во всех чартах. И многим из звезд это не понравилось. Филиппа Киркорова, который в 2018 году открывал свои песни новую волну за кулисами, переворачивала. Дорогу молодым он дать не готов, тем более молодому казаху, ведь Киркоров считает себя королем поп-музыки. Но это не так на этот раз. Филиппу тяжело допустить мысль, что он давно устарел, программа не менялась пару десятилетий, и все понимают, понимает, что Киркоров – отработанный материал, но Киркоров так не считает, он свято верит, что его дни на пьедестале шоу-бизнеса еще не сочтены. Не обошлось и без скандала, пока Димаш Кудеберген собирал цветы у восторженных фанатов после спетой песни, возникла пауза, и Андрей Малахов этим воспользовался. Он вел новую волну с Лерой Кудрявцевой и решил на данном мероприятии объявить новым секс-символ России Китая Димаша Кудебергена. Надо было видеть лицо Димаша. Вероятно, певец о себе узнал что-то новое и к такому амплуа не был готов. Не готовы были и фанаты Димаша Кудебергена. Я считаю, что, вероятно, Малахов был нетрезвым. Во-первых, Димаш принадлежит Казахстану, чтит традиции регулярно посещает свою родину и всегда по прибытию в Казахстан едет в детские и престарелые дома отдать дань местным жителям. Он никогда не станет, как вы, бизнесмены шоу-бизнеса. И облизываться алчным продюсером не надо. Димаш Доберген высоконравственный певец. И неприемлемо путать его с бездарностями с русского шоу-бизнеса, которые забыли, что такое петь без из фанеры.